बड़े बिजनेसमैन कहे जाने वाले रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी की लव स्टोरी बेहद ही मज़ेदार है हम अक्सर देखते हैं कि लड़के लड़कियों को घुटनों के बल बैठकर प्रपोज करते हैं या फिर आंखों में आंखें डालकर प्रेमी अपनी प्रेमिका को अपने प्यार का इजहार करता है लेकिन प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा की लव स्टोरी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था रॉबर्ट वाड्रा ने एक इंटरव्यू के दौरान यह बताया कि उन्होंने प्रियंका को किस अंदाज में अपने प्यार का इजहार किया था तो रॉबर्ट वाड्रा ने मुस्कुराते हुए बताया कि प्रियंका को घुटने के बल बैठकर प्रपोज नहीं किया था बल्कि दोनों ने साथ बैठकर इस रिश्ते के लिए हामी भरी थी ऐसा भी कहा जाता है कि प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा एक दूसरे को अभी भी पहले जैसे ही कहते हैं और एक दूसरे का